Good morning, mister, master, maestro o semplicemente David Lynch. It's October 24, 2021. It's Sunday in Naples, 66 Fahrenheit, around 19 Celsius. Uh, questo significa che mm, eh, è, è sì quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite, come questi giorni, in questo periodo, anche se comunque fa, eh, ci sono comunque dei gradi in meno, quindi fa quel fresco, diciamo, in più di cui ho parlato nei giorni scorsi. Eh, oggi eh, la ringrazio di nuovo per certamente per secondo giorno di Weekend Projects, quindi ricambio e grazie quindi ricambio anche per lei la fortuna per i suoi progetti e poi pensavo al fatto che il mio Napoli calcio ha la possibilità di eh, fare 9 vittorie consecutive all'inizio del campionato, record proprio assoluto, già 8 vittorie consecutive sono state il record ma è una partita difficile oggi contro la Roma, in casa della Roma ma magari si fa qualcos'altro in descrizione perché Senti, il video già lungo uh, si allunga troppo, ancora di più dico solo che confido, uh, cioè, ovviamente anche nei suoi numeri, per il risultato finale. Anyway, as you just see from the window, Today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine. See, see, uh, it's uh, totally cloudy and uh, wind, uh, grandissimo vento, mm, molto pericoloso perché infatti le tapparelle insomma sta sbattendo un po' tutto, mm, sta un po' rivoltando tutto. Credo che ha visto da questa inquadratura leggermente nuova e, ehm, e quindi insomma atmosfera molto eh, brutta diciamo grigia direi proprio dark sicuramente sarà ancora più scura oscura nelle successive ho letto che sarà così anche come dicevo anche ieri eh, nei eh, prossimi giorni ovviamente le cose possono sempre cambiare ma con questo tipo di meteo la vedo un po' dura l'atmosfera la vedo un po' dura che cambino but as always we will see uh, said this so from the mythical window with the colored curtain beautiful but uh, dark obviously colored curtain today and it's uh, green roller shooter behind me and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a great day Im uh, Youssef Christoffol uh, always uh, one, il mio il mio più grande fan sempre al momento Youssef, Douglas, Molly, Patrick, eh, I think new, eh, eh, una new entry che si è scritta, italiana, eh, Musidora, and so, uh, again, a great day in all these people, and everyone too.